In today's lecture, I will let you know about some basic steps in the research process. Research process से पहले कुछ ऐसे इकदाम जो कि हर रिसर्चर को मतलब ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि रिसर्च शुरू करने से पहले क्या क्या ऐसे स्टेप्स है जो रिसर्च प्रोसेस में उसके काम आ जाएगी So let's start from the very first slide. Introduction में मैं आपको बताता हूँ the following steps outline a simple, simple effective strategy for writing a research paper. Step number one, identify and develop your topic. Step number two, do a preliminary search for information. Step number three, locate materials. Step number four, evaluate your sources. Step number five, make notes. Step number six, write your paper. Step number seven, cite your sources properly. And step number eight, proofread. हर किस्म के रिसर्च शुरू करने से पहले ये आठ स्टेप से आपने गुजरना होता है अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा कि identify and develop your topic कैसे करते प्रिलिमिनरी रिसर्च कैसे करते हैं लोकेट मटेरियल कैसे करते अपने सोर्स की इवेलुएट कैसे करते नोट्स कैसे बनाई जाती है पेपर कैसे लिखी जाती है और चीज़ों को रेफरेंस यानी साइट कैसे करते और प्रोफिट कैसे करते तो कुछ टिप्स है इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी नो हाव हो जाए और कुछ बेसिक चीज़ें जो अमूमन हमारे रिसर्चर को नहीं पता होती खासकर वो जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली इन पाकिस्तान में इनको इन्हीं चीज़ों से बहुत मुश्किल आती तो let's come to step number one identify and develop your topic Selecting a topic can be the most challenging part of a research assignment. Since this is the very first step in writing a paper, it is vital that it be done correctly. Here are some tips for selection a topic. सबसे मुश्किल काम टॉपिक ढूंढना रिसर्चर के लिए पहला स्टेप के आइडेंटिफाई यानी कैसे एक टॉपिक को सेलेक्ट किया जाए और इस टॉपिक को फिर मजीद डिवेलप किया जाए तो ये कुछ टिप्स मैंने दी हुई select a topic within parameter set by the assignment अब आप अपने डिसिप्लिन से अपने पैरामीटर से या जो आपको असाइनमेंट दी गई है उन्हीं के मुताबिक जो है ना सब्जेक्ट से रिलेवेंट अपनी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिएगा Select a topic of personal interest to you and learn more about it. अगर आपकी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना तो ऐसे टॉपिक को चूज मत करें select a topic for which you can find manageable amount of information आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो ताकि आप इसको मैनेज कर सकें Be original. Your instructor reads hundred of research papers every year and many of them are on the basic topic, topics in the news at the time, controversial issues, subject for which there is ample and easily access information. आप अपने इंस्ट्रक्टर यानी अपने सुपरवाइजर को वो हर साल हजारों पेपर यानी सौ के हिसाब बीसों के हिसाब से पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने उसको ऐसा टॉपिक ढूंढना है जो कि कंटेम्प्रेरी हो और कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो सब्जेक्ट रिलेवेंट हो और इसके लिए आपके पास काफ़ी मवाद ऐसे हो जिन जिनको आप एक्सेस कर सकेंगे still can not come up with a topic to write about अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाए see your instructor for advice अपने सुपरवाइजर से मशवरा कीजिएगा कि किस टॉपिक पे काम किया जाए हो सकता है वो आपके अच्छा मशवरा दे दें Now coming towards step number two, do a preliminary search for information. Before beginning your research is earnest, do a preliminary search to determine whether there is enough information out there for your needs and to set the context of your research. Look up your keywords in the appropriate titles in the library's reference collections such as encyclopedias, and dictionaries and in other sources such as our catalog of books, periodical database, and internet search engines. Addition, additionally, background information may be found in your lecture notes, textbooks, and reserved reading. You may find it necessary to adjust the focus of your topic in the light of the resources available to you. आपने जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है उसके लिए आप पहले जो है ना ये देखा जाए कि एनफ इंफॉर्मेशन इस पर है कि नहीं फिर आप कीवर्ड्स देखें कि इससे रिलेवेंट अपने लाइब्रेरी के कैटलॉग में देखें इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरीज में आप जो इसकी डिफिनीशन पढ़ लें और उस पर मवाद देखें बुक्स की फॉर्म में पीरियडिकल डेटाबेस की फॉर्म में इंटरनेट सर्च इंजन की फॉर्म में और जो आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो आपने लेक्चर नोट्स में कॉपी किए या टेक्स्ट बुक्स से या जो रिजर्व रीडिंग्स ये है कि आपको रीडिंग्स दी गई है कि आपने इन इन चीज़ों को पढ़ना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि in the light of the resource available to you टूनी के बेस पे आप अपनी प्रिलिमिनरी रिसर्च और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं now coming to step number three locate materials With the direction of your research now clear to you, you can begin locating materials on your topic. There are a number of places you can look for information. बहुत सारी चीजें ऐसी है जगह जहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं if you are looking for books do a subject search in the Aleph catalog आपको पता है कि A B C wise catalogue दिए होते हैं गूगल पे a keyword search can be performed if the subject search doesn't yield information, print or write down the citation information, author, titles, subject and location, call number and collection of the items. अगर आप लाइब्रेरी में online public access catalogue search करें by title by author by subject by keywords और उसके जो ना कॉल नंबर बुक्स की और लोकेशन फाइंड आउट कर ले So use the library's electronic periodical database to find magazine and newspaper articles. आपने ये चीजें जो है ना अपने रेफरेंसेस में देने choose the databases and format best suited to your particular topic. Ask the librarian at the reference desk if you need help. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी लाइब्रेरी में जाएं रेफरेंस डेस्क पे पता कर लें कि मेरे इस टॉपिक पे रिलेवेंट कितनी चीज़ें अवेलेबल use search engines like Google, Yahoo, etc., and subject directories to locate materials on the internet. या तो इंटरनेट पे ही चीजें सर्च कर सकते और सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके थीसिस के कैटलॉग पढ़ लें कि इस पे ऑलरेडी कुछ काम हुआ है कि नहीं तो इससे आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक तो ये कि पिछले किसने रिसर्च की हुई हो वो रिसर्च पे ना उस वक्त तक गैप को कवर किया हो चुका है अब मजीद गैप को आपने कवर करना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है या ऑनलाइन पीरियडिकल डेटाबेसेस होते हैं आजकल जेस्टो वेब ऑफ साइंस सवेयर एमेराल्ड बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं कुछ ही चीज डिजिटल लाइब्रेरी पे भी अवेलेबल है तो आप वहीं से जाके लोकेट आप मटेरियल कर सकते हैं Step number four, evaluate your sources. Your instructor expects that you will provide credible, truthful, and reliable information. And you have every right to expect that the sources you use are providing the same. This step is especially important when using internet resources, many of which are regarded as less than reliable. आपको अगर reliable credible truthful information ढूंढनी तो आप अच्छे अच्छे डेटा बेसिस में जाए और आप अच्छे अच्छे आदर्श को तलाश करें इंटरनेट रिसोर्स बहुत है ओपन गूगल पे कभी नहीं जाना मैं मशवरा नहीं दूंगा आप गूगल स्कॉलर पे जाएं वहाँ पे जो ना एक आर्टिकल्स की साइटेशन देखें आप बुक्स की साइटेशन देखें कि कौन सी बुक ज़्यादा जो है ना मेरे फील्ड से रिलीवेंट और ऐसे रिसोर्स ढूंढे जो रिलायबल हो काबिल एतमाद step number five make notes आपने जो भी चीज़ें सर्च करनी है whether you are searching from internet or you consult the resources you have chosen and note the information that will be useful in your research paper or thesis. Be sure to document all the sources you consult and if you're there as a as a chance you may not use the particular resources or sources. The author, title, publisher, URL, and other information will be needed later when creating bibliography. आपने अगर एट द एंड बिब्लियोग्राफी बनानी है तो आप मेनली टाइटल आथर सब्जेक्ट और यूआरएल स्पेशली अगर आपने सर्च इंजन से तलाश की तो इन्हीं को नोट डाउन करें कि मैं इन्हीं इन्हीं चीज़ों से हेल्प लेता रहूँगा Step number six, now coming to your right paper. Begin by organizing the information you have collected. आपने information बहुत ज़्यादा search की अब आप writing पे आ जाए. The next step is the rough draft, wherein you get your ideas on paper in an unfinished fashion. This step will help you organize your ideas and determine the form your final paper will take place. After this, you will revise the draft as many times as you think necessary to create a final product to turn it to your instructor आपने लिखना शुरू करना है और ये आपका पहला ड्राफ्ट होगा और फिर जो है ना मजीद मशवरे आप अपने इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर से ले सकेंगे step number seven cite your sources properly give credit give credit to where credit is due cite your sources आपको एक बात बताऊं कि आप किसी का भी आइडिया आप पिक करते हैं तो आप उनको जरूर साइट करें ये एथिक्स है research citing or documenting research serves two purpose इनके दो मकसद होते हैं it gives proper credit to the of the material used या जिसके आपने इस्तेमाल किए उसकी क्रेडिट में जाती है And it allows those who are reading your work to duplicate your research and locate the sources that you may have. listed at references जो आपने जिसकी चीज़ें कॉपी की हुई हैं उनके दो पर्पज है एक तो ये कि रिसर्च एथिक्स के मुताबिक आपने उसके काम को कोर्ट यानी साइट करना दूसरी बात यह कि लोग देखना चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है अथेंटिक है और ये भी देखना चाहते कि फर्दर स्टडीज इसको पढ़ना चाहेंगे तो आपने एक लिस्ट दी होगी M L A and A P S types are two popular citation formats social science के लिए शिकागो स्टाइल्स अमूमी तौर पर यूज होती है failure to cite your sources properly is plagiarism plagiarism is avoidable अगर आप इन्हीं सोर्सेज को साइट ना करें तो ये फिर प्लेजरिज्म कहलाती है और प्लेजरिज्म जो है ना वो अवॉइडेबल है यानी ममनू ने आपके रिसर्च में किसी की चुरी चुरीशुद्ध आइडिया अपने नाम कोट करना this is not very good step number आठ proofread The final step in the process is to proofread the paper you have created. Read through the text and check for any errors in spelling, grammar, and punctuation. Make sure the sources you use are cited properly. Make sure the message that you want to get across to the readers has been thoroughly stated. आपने जो प्रूफ रीड कर इसका मकसद ये कि आपकी जो ना ड्राफ्ट में कोई एरर्स या कोई ऐसे मिस्टेक्स आइए कॉन्टेक्स में ग्रामर में पंक्चुएशन में स्पेलिंग्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर में इन्हीं चीज़ों को जो ना आपने प्रूफ रीड करनी और अगर आप ये प्रूफ रीड ना करें तो लोग आप पे जो ना सवाल उठाएंगे कि ये किससे लिखा है एज यू नो लाइक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हम इंग्लिश को as a secondary language use कर सकते तो हमारा मकसद ये है to express not to impress कुछ लोग जो ना सेनेम्स को चेंज करते हैं ताकि खूबसूरती आ जाए सेनेम्स को चेंज ना करें आप सादा अंग्रेजी में लिखे लेकिन आपका मकसद ये कि आप रीडर्स को या रीडर्स के इंटरेस्ट को आप बढ़ा सकें ताकि आपके टॉपिक में वो इंटरेस्ट ले लें आ, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें www.youtube.com/c slash research methods with Abid Hussain ज़रूर इस पर विज़िट कीजिएगा और मज़ीद मालूमती वीडियो मेरे इस चैनल पर देख लीजिएगा दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा thank you so much once again for your time and patience May God bless you all. Thank you so much.